百秋武道具店の動画こんにちは百秋武道具店の上ですやってますかもう今日は、アイメンで打ち負けない方法についてお話しします。 こういうことはないですか同じ同級生なのに、スピードはそんなに変わらないはずなのに、あいつには必ず愛面を打たれてしまう。力やスピードのね、差がある小学生だったら特に多いかもしれませんね。みんな愛面は、用意ドンで、スピードが速い方が当たるって思ってるかもしれないけど、今日はスピード以外のコツを4つお話しします。今日このビデオを見るだけで、 背面で打ち負けない4つのコツがわかるようになります。スピード以外に大切なこの4つのコツを知ることで、相手の面に打ち勝つようになります。一つ先にね、ちょっとお話があるんですけども、 今日の話は出花面ではなくて単純に愛面の話だけです出花面は相手が出てくる動作の起こりをね先に捉える面ですけどもこれは長くなるんでまた別のビデオを作ります今日は愛面単純にお互い用意ドンで面を打ってなんで負けちゃうのかなっていうそういう話ですねじゃあ今日もできるだけ分かりやすく説明しますので聞いてください 相手は小さい面を打ってくるのに、こっちは大きい面を打ってしまってるってことはないですか一番最初は自分の小さい面打ちを見直してみましょう。基本のような大きい面っていうのはもちろん大事です。でも、相面の時にはやっぱりね、小さい面の方がどう考えても早いんですよ。大きい面と小さい面、簡単に言うとどこが違うかというと、大きい面はここから基本の通り、剣先が一度相手から外れます。 そして大きく型を使ってシナリオを振る。これはすごく大事なんです。これはこれで続けてください。僕も大好きです。大きい面。じゃあ反対に小さい面はどうやってやるかというと、できるだけ剣先をギリギリまで浮かさないんです。浮かさないまま入って、際の際で相手の面金の、縦の面金あるでしょう。ここに沿って上げて下ろすと。これが小さい面打ち。まずは正しく小さい面が打ててるかどうか確認ね。 今日はここからが本題ですさっき説明した小さい面だけど実はね小さい面が打てるようになっただけじゃ相面って当たらないんだよねだって相手も小さい面を打ってくるんだからここまではもう大前提そこで次の話になるんですそれはメインを打っていく場所が遠すぎる場合があるんですよ相面っていうのはこっちも前に打って出るでしょでも 相手も前に打ってくるんですよ要は間合いがいつもより近くなるんですよね相手が出てくる距離を計算に入れて打たないといけないです基本打ちで打っている足幅のまま大きく前面を打つと市内の手元の方で面を打ってしまいます背面で打ち勝とうとしたら足幅を小さくコンパクトにしてくださいいつもの基本打ちの足幅の 半分でもいいと思います距離にしたら相手の面の50センチ手前ぐらいそこを打つぐらいで相手も出てくるので十分に面を打つことができます相手は大きい足幅で打ってくるでもこっちは踏み込む足の幅を相手よりも小さくコンパクトにするから相手よりも素早く打てるんです次は相手よりも 手元を高く上げておくってことですね。愛面が苦手な子に多いのが、相手よりも手元が低くなってる場合です。相手の手元ここ、自分の手元ここ。面っていうのは上から下に打つ動作なので、それはね、手元が上にある方が有利なんですよ。手元というと、イメージしにくい人は、つばの位置だと思ってください。相手よりも自分のつばが下にあったら、それは相面では勝てません。 上から乗られてしまいます相手よりもつばの位置を高くしておきます次は打った後の腕は肩のラインで上げたままにしておくってことですねさっきのつばを相手よりも高くっていうのと似てるんだけどちょっと聞いてくださいね試合のうまい子や相面の速い子っていうのは腕っていうのはここからここまでだけなんですよここからここまでだけえー、それだと刺し面になっちゃうんじゃないの って思った方、心配しないでください。後から説明します。ここでお話ししてるのは、愛面が苦手な子っていうのは、一回ここから腕を上げて、こっからまた振り下ろすんですよ、腕を。上げて下ろす。でも、うまい子っていうのは、こっから上げるだけなんですよね。こっからここまで。っていうのは、一度上げた腕をまた振り下ろすっていうのは、 上げて下ろすっていうのは大変な動作で時間もかかるしとにかくね力が必要なんですよ上げて下ろすっていうのはだからこれが力んでしまう原因なんですよね手元はここから上げたままじゃあここでさっきの質問ねここから腕がねここからここまで下ろさない上がったままっていうことはねこっからここだとこれ刺し面じゃないって思っちゃうと思うんですよ 腕を確かに、ここから、ここに上げるだけで面を打つと、これはね、足し面なんですよ。じゃあ一体どこで竹刀を振り下ろしてるかというと、打突の瞬間に、ここから、ここの、ここの時に、手首と肘を使って竹刀をスパンと振り下ろしてるんです。ここが難しいんだけど、手首を使うには、左手が 抜けて、こうやって抜けてしまわない程度に瞬間的に一瞬だけ、当たる瞬間だけ左手をちょっと上げてやってんだよね。左手を上げてやってる。右手は押して、左手は切り手とか引き手とか言ったりします。このスナップがないと、ただの刺し目になってしまうってこと。 細かいことはこちょっと難しいんで別の動画でやろうと思ってますけど今覚えてほしいのはとにかく腕の振り下ろしで打ってるんじゃなくて腕は上げたまま手首と肘のスナップで小さく打ってるんだってことなんだよね以上が背面でかつ面の打ち方になりますコツは小さい面をちゃんと打ててますかってこと